Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi sorotan setelah mengeluarkan statement mengenai kabar kudeta dari orang terdekat istana yang menyeret nama Jenderal Muldoko atas kepemimpinannya di partai berlogo Mercy tersebut. Namun terlepas dari benar tidaknya pemberitaan yang ada kehidupan pribadi anak dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini ternyata penuh dengan berbagai aset berharga miliaran rupiah yang ia miliki. Kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Agus Harimurti Yudhoyono AHY begitulah sapaan akrab pria kelahiran tanggal 10 Agustus tahun 1978 ini. Sebelum terjun di panggung politik tanah air alumni SMA Taruna Nusantara Magelang ini melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus di tahun 2008 predikat terbaik dan meraih penghargaan Bintang Adi Makayasa. Selepas dari situ putra pertama dari dua bersaudara ini mendapat penugasan penting di berbagai kesatuan seperti bergabung ke dalam Kostrat Komandan Peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Tengkorak dan Yonif Mekanis 2003 Arya Kemuning dan masih banyak lagi. Selain itu, suami dari Anissa Larasati Pohan ini juga pernah berkontribusi dalam operasi pemulihan keamanan di Aceh, hingga turut andil dalam kontingen Garuda 23A di dalam misi perdamaian Israel dan Lebanon. Di luar daripada itu, jenjang pendidikan tinggi juga sempat ditempuh oleh AHY setelah mendapat tiga gelar magister di beberapa kampus berbeda mulai dari Master Strategic Studies di Institute of Defense and Strategic Studies Nanyang Technological University, Singapura, di tahun 2006 dilanjutkan Master of Art Leadership and Management Your Hard Worker School of Business and Technology di Webster University dan Master of Public Administration pada John Afghan Eddy School of Government Harvard University Massachusetts, Amerika Serikat di tahun 2015. Tak cuman itu aja di tahun 2015, ia juga telah menyelesaikan pendidikan si Jesse sekolah pasca sarjana untuk Angkatan Darat di Amerika Serikat. Namun setahun kemudian secara mengejutkan ia memutuskan pensiun dini di dunia kemiliteran dengan pangkat terakhir mayor, sejak saat itu kehidupan baru mulai dijalaninya setelah memutuskan untuk terjun ke dunia politik persis dengan apa yang pernah dijalani oleh sang ayah. Di tahun 2017 AHY pun mulai maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Silviana Murni. Hasil akhir pilkada tersebut belum berpihak padanya selang tiga tahun kemudian di tahun 2020 secara aklamasi ia pun berhasil menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres kelima partai yang berlangsung di CCC Senayan, Jakarta. Mengenai kekayaannya, tercatat pada laporan LHKPN pada saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, lalu total kekayaannya tercatat mencapai 22 miliar rupiah untuk koleksi kendaraan pribadinya, begitu sangat banyak dengan harga bervariasi. Dengan harga yang termurah ada satu unit mobil Nissan Navara seharga 350 juta rupiah. Selain itu di garasi rumahnya juga terparkir MPV sekelas Toyota Velfire yang dibanderol dengan harga 1,1 miliar rupiah. Gelontoran dana sebesar 1,7 miliar rupiah lebih juga pernah ia keluarkan untuk membeli mobile SUV garang di Medan Offroad Jeep Rubicon. Tidak cuma itu saja dua unit SUV tipe lainnya seperti Land Rover Defender dengan harga jual 1,9 miliar rupiah dan Toyota Land Cruiser senilai 2,2 miliar rupiah juga menjadi kendaraan yang biasa ia tunggangi untuk menunjang kegiatannya. Apakah sebatas itu saja tentu tidak kita lanjut pemilik PT Exquisite Indonesia yang bergerak pada sektor publishing dan marketing ini rupanya juga masih punya kendaraan lain seperti ATV Yamaha Grizzly 300 di mana harga jualnya sendiri berkisar 145 juta rupiah disusul satu unit kuda besi BMW R18 senilai 900 juta rupiah. Di tengah waktu luangnya bersama keluarga AHY juga kerap melakukan aktivitas bersepeda dengan mengayuh sepeda Brompton seharga 50 jutaan rupiah dan sepeda jenis MTB keluaran Orbea yang punya harga jual mulai dari 28 juta hingga 150 jutaan rupiah. Selain itu ia juga pernah memposting sebuah foto di Instagram pribadinya yang sedang mengendarai jet ski. Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute dan pendiri AHY Foundation ini juga punya segudang aset properti yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Bogor senilai 6 miliar rupiah lebih yang memiliki fasilitas ruang tamu dengan properti yang didominasi berwarna biru ruang keluarga kolam renang pribadi ruang belajar untuk putri tercinta, halaman cukup luas dan kamar tidur yang sangat minimalis. Selain itu politikus dari keluarga Cikeas ini juga sering tampil di muka umum, dengan penampilan yang sangat stylish, dengan balutan jam tangan mahal. Salah satu yang mencuri perhatian adalah arloji pintar jenis iwatch yang harga jualnya bisa mencapai 11 jutaan rupiah, dan ada juga jam tangan keluaran Bell Andros Albright dengan harga jual kisaran 80 jutaan rupiah. Ia juga tercatat memiliki aset tak bergerak lainnya jenis logam dan batu mulia yang nilainya hampir mencapai 250 jutaan rupiah dan harta lainnya sebesar 7,45 miliar rupiah. AHY dan Anissa Pohan juga kerap diperlihatkan kepada publik lewat postingan foto keluarga kecil ini saat melakukan liburan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Perancis.